Halo guys, punya my channel. Hari ini gue bakal review hair shaker dan soul cover by Ivory. Jadi di sini ini adalah hair shaker yang di cover di pada saat di perpisahan. Jadi gue gue pengen nonton dulu, nanti baru kita nanti baru kita review. Kita nonton dulu guys. Satu, dua, tiga. this. maaf guys tadi ke kelanjut jadinya jadi gue mau bakal nge-review gue nge-review ini video sih sangat bagus banget sangat sangat bisa membuat orang misalnya orang mau buat drawing cover lagi jadi jadi membantu jadi mereka melihat jadi mereka terinspirasi membuat drawing cover ini ya guys videonya sangat bagus guys narinya pun sangat bagus tapi pas di yang tengah-tengah itu agak belum dikit videonya guys jadi segini aja video review dari gue tapi ini, ini videonya bagus banget sih guys karena nari-narinya tuh bagus banget guys karena banyak banyak yang nari misalnya enam orang nari jadi jadi agak bagus guys jadi thank you guys for watching for like don't forget like comment and subscribe ya. bye